आई लव यू क्या I love you I love you I love you too इस नेम टोन को अपनी डायलोटोन बनाने के लिए एक दबाइए <laughs>